ce la fa! Lo sarà massacrato, fermi! Oh! oh! Guarda! Questa è la polizia, guarda, guarda! Eccolo qua! Agli studenti! 15 anni! 15 anni! No! Lascialo stare! dove vai? u r